八百年，嘣！好，再来一遍，嘣！哦，嗯，很贱啊！前手直拳也能把人打岔气。我教你啊，这招真的很少有人会用。我用的时候，几乎跟我实战的人，只要刚开始放松点，百发百中啊！他有可能会什么呀？不能让这人丧失完全的抵抗力，但是战斗力一定会下降的。 你看啊，比如我们直拳怎么打？一般人认为是这样的，一般人认为直拳打斧直接打，对吧？这样的话，你一般人都会防的。或直拳还干嘛？打头，他防崩；帮我打斧，他也会防崩。但是你有没有想过这样去打，对吧？你先晃，对吧？然后这时候很很贱啊，打摆拳，对吧？打摆拳，嘣，好，再来一遍，嘣，崩，捅上去，这种感觉啊。 这种感觉效果就有，了，你看到了吗？哦，你看到了吗？这是， <laughs> 这其实一般人很少有用。但是如果是聪明人被你打中一下，你看他 OK 还站着呢，哎，他一会儿就意识到了，小的打摆拳可能就要穿我中线的部位。他和什么动作很像？啊？他和摆拳打头，然后身体，这是一个节奏对吧？我如果换个节奏，啪，一样的效果。这种感觉非常轻就可以。我们来试一次啊，练一次再来一遍，摆拳先重一点对吧？但是是假的，嘣对吧？然后再来一遍。 哎，有的时候我们要表示出什么呀？我摆拳的幅度很大，我要给你设陷阱，很大的幅度，哎西，很大的幅度，嘣过来，这种感觉，好吧？试一试，真的，评论区给我留言，告诉我你有没有尝试成功？我相信一定会是成功的啊！